咁接觸嘅人應該有誒一千至二千人以上噶啦。咁點解咁多人想學製作小吉他呢？咁證明製作小吉他呢個過程呢，確實喺 STEM 方面呢，好有學習嘅價值，因為佢牽涉到誒聲學嘅原理啦，以至於數學嘅計算、工程嘅運用同埋誒科技嘅運用。咁最重要就係佢做完出嚟，佢真真正正係一件可以演奏樂器嚟嘅。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 我哋稱為 soprano 小吉他，其實嗰度嘅定弦係一樣嘅，定弦係一樣，只係共鳴嘅音色個音嘅質量有少少不同。當然係二十三寸會好啲，所以我會建議大家係做二十三寸嘅。咁究竟自己製作小吉他同買翻嚟有乜唔同咧？大致上都冇乜大分別嘅，主要就係買翻嚟嘅就係誒以木紋嘅顏色居多咯。 而自己製作咧就可以隨你挑選用嘅顏料，以至於用嘅物料去製作出燜分嘅色彩，隨你嘅喜歡。誒，一般我哋喺學校自製小吉他咧，都唔係由零開始做嘅，因為大家可以睇下一個真嘅小吉他咧，佢嗰個共鳴箱個形狀咧係葫蘆身型，呢個喺木工上咧係比較困難，同埋再睇下個琴柄咧。 呢個咁嘅形狀呢，亦都係需要用誒雕刻機先至可以做到出嚟。咁所以我哋一般呢，如果自制小吉他呢，我哋係會買套件。咁套件係點樣樣嘅咧？套件其實係半成品咯。咁半成品裏邊呢，已經係有一啲部件啦，已經係完成咗俾大家噶。例如大家會見到有個共鳴箱啦，已經係做好咗嘅。 咁但系你睇呢個共鸣箱咧，就冇呢個音孔嘅喎。咁即係話咧，我哋自己需要挑黑音孔嘅。咁當然你亦都可以訂已經挑黑咗音孔嘅啦。咁大家亦都可以睇到啦，個琴柄咧係一個立體結構模型嚟嘅，相當複雜。咁廠家其實已經設計好出嚟同埋打磨好。咁第三樣你會見到嘅就係一個紙板，呢個亦都係相當難做嘅，因為紙板上高咧係冚好晒一條條嘅音品。 咁而啲音品呢，系根據十二平均率計算出嚟裝嵌上去紙板上高嘅。咁至於剩翻落嚟呢，就係一袋嘅配件。咁呢啲配件呢，就算係遺失咗啦，一般我哋都可以買得翻嘅。最後呢，就係仲有一個琴袋附送嘅。呢個就係我哋一般喺學校訂到嘅小吉他套件啦。咁既然個個名箱啦係冇音孔噶啦，咁我哋又用翻。 好似做拇指琴嘅相同方法啦，使用向量式绘图，绘制音孔嘅样子，然后用激光切割机切割出嚟。留心咧，我哋而家系将成个嘅共鸣箱咧放入去激光切割机度，咁所以激光切割机嘅托盘咧系要调低，让激光咧能够喺共鸣箱嘅面板上面对焦嘅。有关切割音孔咧，好多老师或者同学都会问，究竟音孔？

咁咧做木工咧有一樣嘢好重要嘅就係画線。咁我哋用鉛筆喺兩邊画一條線。咁而家拆翻開呢個琴杆之後咧，你就會見到有兩條嘅線喺度啦。咁我哋就知道喺邊啲地方去搽膠水。咁關於搽膠水咧，我哋喺呢度咧會選用一種黃膠，呢種黃膠亦都稱為萬能膠啦。萬能膠嘅用法有兩種。咁以前我哋都教过濕黐嘅方法，今次我哋咧教大家用一個乾黐嘅方法。 呢个干黐嘅方法咧，喺好多日常生活上都应用啦。譬如黐鞋底啦，我哋都系用干黐嘅方法嘅。咁干黐嘅方法究竟系点样用嘅咧？首先系将黄胶咧，诶，挤少少喺黐嘅位置嗰度。如果量系唔需要多嘅。咁跟住咧，用一块好薄嘅胶片，将呢啲黄胶咧就刮平佢，让佢接触到每一个要黐嘅地方。 刮平嘅意思咧，就係讓黃膠咧變成薄薄嘅一層，嗱千祈唔可以厚，越係厚咧就越係難乾啦。咁而乾黐咧嘅重點咧就係唔係單止搽一邊嘅，要係搽兩邊嘅。咁另外一邊咧亦都係相同嘅方法，嗱我哋先掹走個木釘啦，亦都係塗少量嘅黃膠喺個面度，再用膠片將佢刮勻。所謂乾黐咧，就係我哋真係要等兩邊都。 乾透先至可以將佢黐埋啊嘛，咁越係厚咧就越係難乾噶啦。好啦，而家兩邊都塗好咗薄薄嘅一層黃膠啦，之後我哋等乾大約誒五至十分鐘啦，之後就可以冚埋啦。而乾黐嘅特色咧就係，當佢一冚埋咧，就已經唔能夠再分離噶啦，因為兩邊薄薄嘅黃膠層咧已經互相貼合咗。

將佢調教成有一個小圈，咁呢個小圈咧啱啱可以套住咗成個共鳴箱同埋琴杆嘅尾部。而由於琴杆嘅尾部咧係斜斜地嘅，所以我哋準備一張嘅紙巾，將佢折成好厚嘅形狀，而放喺呢個位置度。之後咧，我哋將立輪一開一合，就能夠拉緊兩者啦。

有另外一個機關喺另外一邊，就係呢個位置啦。再撳開埋佢，咁成條索帶就可以拆出嚟啦。如果要將條索帶拆翻開，留翻下次用咧，就要將兩個機關都撳住，而將條帶拉翻出嚟。咁翹翻好，下一次再用咧就方便啦。嚟到而家咧，琴杆同埋共鸣箱咧，應該接合得幾好噶啦。 咁我哋系咪喺呢個時間就要安裝紙板同配件呢？答案就係唔係噶，因為我哋仲有好多功夫要做噶。第一個功夫呢，就係做打磨啦。咁因為買翻嚟嘅套件其實佢都係一個啱啱完成嘅一個木工製品，個表面呢，仲係好粗械嘅。咁我哋要將幾種嘅砂紙啊，我哋分咗最粗啦、第二啦、第三、第四，逐步逐步去打磨。咁打磨到。 大家到達一個適合嘅平滑嘅程度，咁尤其是咧，你會發現咧喺一啲橫紋嘅地方咧，係特別粗鞋嘅。咁我哋要用最粗嘅砂紙咧磨滑啲佢，咁之後先至可以進行上色。咁而上色咧，用嘅方法有好多種啦。咁最常用嘅咧，我哋進行噴塗啦。噴塗就係其實用噴漆將漆油噴上去表面。 咁噴油咧，有幾樣嘢要注意嘅。第一就係需要揾一個啊空曠嘅地方，空氣必須要流通。第二咧就係要戴上口罩，而噴嘅時候咧係必須離開弓件一尺以上，均勻咁噴上面度。每一次唔好噴太厚，寧願分幾次噴完一層，等佢乾咗再噴第二層。成件弓件每一個位置都要噴好，除咗～ 之后要贴纸板嘅地方系唔需要喷油。咁有啲同学会发现咧，喷完油之后咧，成件工件嘅表面比头先仲鞋啲嘅。咁因为喷出咧，将木头表面嘅一啲纤维咧竖起咗。咁我哋可以再用砂纸再轻散一散，再喷第二层油。好，今次我哋就先做到呢一度。咁下一次咧，再教大家点样安装其他嘅配件啦。